اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه احلام تي دي اي بهيدي الحلقه الحصريه من آه، استوديو تي دي اي هالمره نحن عم نعمل خارج الاستوديو بسبب بسبب انه بدنا نورجيكم المكان اللي نحن موجودين فيه مثل ما انكم شايفين وراي هون بهذا المكان في عنا فلات اوفيس منطقه مفتوحه ونحن حاليا في شيشلي المشروع هذا اسمه تورون سنتر وهيدي المقابله الحصريه مع إسان هانم مديره المبيعات في هذا المشروع لنحكي عن تفاصيل هذا المشروع يلي هو عباره عن سكن زائد آه، اوتيل قسم ممكن يكون اوتيل زائد قسم هو اساسا مكاتب هذا المكان اللي عم نشوفه ورانا فبقلكم دائما فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقه الاحلام كاميران واضغطوا على اشتراك والجرس مشان تصلكم اشعارات الفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه بعد المقدمه بندخل بهي المقابله merhaba İsen Hanım, teşekkür ederim. Merhabalar, ee, hoş geldiniz Bizimle tekrardan. görüşmeye için. Rica ederiz. Biz, ee, biz burada tercih ettik, e, gelmeyi tercih ettik. Çünkü yani bir şey göstermek istiyoruz e, Hı -hı. bizim e, takipçileriyle. Sizin en önemli bir avantaj var burada. Flat her yerde var. Yani her yerde değil ama çok var. Ama Doğru. böyle bir şey yok yani. Ben Doğru. çok az görüyorum ya da Doğru. hiç görmedim. Flat bir şekilde büyük şirketler burada açıl, açıldılar. Hı hı. Ee, ama ilk başta sizin proje hakkında e, inşaat şirketi e, olarak bizim takipçilere ne anlatacağız? Tabii öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten sizinle çalışmak e, ve sizinle tanışmak bizim için bir onur. Teşekkürler. E, ben önce şirketimizden bahsetmek istiyorum. E, Torunlar Geo adı altında e, birçok projemiz mevcut. E, şu an o projeler arasından Torun Center adı altında e, konuşmak istiyorum sizlerle. E, şirketimiz 1977 yılında kırıldı, kuruldu ve yaklaşık olarak 42-43 yıllık bir e, şirket. Bayağı köklü bir şirket. Şirketimizin adı altında sadece bu gördüğünüz gibi projeler değil, aynı zamanda AVM'ler de mevcut. Ve sadece İstanbul'da olmayıp Türkiye'nin dört bir yanında birçok projemiz, birçok AVM'miz e, kurulmuş ve teslim hmm. edilmiş bir şekilde. Ne AVM yani Torium AVM gibi, Malof of İstanbul gibi. Torium AVM. Evet, ha, Torium AVM, Malof güzel. İstanbul. Buna benzer birçok AVM'miz mevcut. Ee, İstanbul'un değil, Türkiye'nin dört bir yanında mevcut. İstanbul'dakilerden bahsetmek gerekirse aynı zamanda e, ee, 5. Levent, e, Mall İstanbul, hmm. Torun Center ve şu an hali hazırda Torun Center'dan Beşinci Levent sizin evet, inşallah. Beşinci Levent'te bizim birçok projemiz e, ve birçok e, AVM kuruluşumuz var. Dediğim gibi e, bayağı köklü bir şirketimiz ve yaklaşık olarak 42, 42 yıllık bir geçmişimiz var. Hmm, maşallah. E, Torun Center'dan bahsetmek evet, istiyorum sizlere. Proje olarak nerede ve onun konsept ne? Yani bu proje nedir? reklam olarak? Tabii. Şöyle bir özet geçmek gerekirse e, Torun Center'ın en büyük avantajlarından bir tanesi lokasyon. Hı hı. Ki zaten her zaman yatırımcılarımız içinse de normal e, ev almak isteyen bütün e, insanlara her zaman Lokasyon. En büyük tavsiyem lokasyon. Çünkü lokasyonun önemi çok fazla. Gerek yaşamak isteyen yatırımcılarımız için, gerek normal yatırım yapmak isteyenler için lokasyonun önemi çok fazla. Çünkü yatırım değer oranları e, önemli. E, atıyorum örnek veriyorum. Yaşarken e, ulaşımlar çok önemli oluyor. Biliyorsunuz büyük bir şehirdeyiz, evet. metropol bir şehirdeyiz. Metro nerede, e, evet. biz merkeze nasıl Metrobüsleri gidecek? e, ve e, duraklara yakınlık çok önemli. Yatırımlarda da dediğim gibi merkez lokasyon olması çok daha kolay satılabilir ve çok daha yüksek karlar elde edilme ihtimalimiz çok yüksek. Hı, doğru. E, şöyle diyeyim mesela e, projemiz Şişli bölgesinde ve Şişli bölgesinde dışarıya çıkıp e, yüz insandan yüzü de merkezi sorsamız işte İstanbul'un merkezi neresidesiniz? Şişli derler. Hı hı. Şişli gerçekten e, İstanbul'un tam merkezi ve göbeği. Ve Şişli gibi bir e, lokasyonda bu şekilde bir e, proje ilk defa ve son defa oldu. Yani eşsiz bir proje. E, ve şöyle söyleyebilirim, yaklaşık olarak neredeyse bütün istasyonlara yakın. Mesela Mecidiyeköy e, metrosu ve metrobüsüne inanılmaz yakın. Yürüme mesafesi zaten. 2 dakikalık bir mesafe. Cevahir AVM, Zorlu AVM buna benzer tüm AVM'lere yakın. Ve şu an hali hazırda iki tane metro kuruluyor 150 metre ötesinde. E, Mayıs ayında kurulacak Mahmut Bey metrosu var. Açılacak olan. E, yıl sonuna doğru açılacak olan bir e, havalimanına gidecek bir metromuz var. Yani neredeyse birçok metro, metrobüs ve otobüs istasyonları yakınlığı inanılmaz derecede büyük bir avantaj. Hem yaşamak isteyen e, e, halkımız için, yani yaşamak için almak isteyen e, yatırımcılar için hem normal kar elde etmek isteyen yatırımcılarımız için %100 kesinlikle lokasyonun önemi her evet. zaman Doğru ama ben e, bazen müşteriyle ne ne düşünüyorlar e, size anlatmak istiyorum. Bazen diyorlar biz e, merkeze uzaklanmak e, istiyoruz çünkü çok trafik çok kalabalık, e, ee, site e, yeşil alan yok, e, normal daireler böyle büyük bir ya da e, hep e, evler e, e şey güvensiz bazen diyorlar. E, o yüzden bazen e, İstanbul dışında tercih ediyorlar. Yani büyük bir siteler, güven bir yerler, güvenlik var, e, yeşil alan, havuz falan. Yani e, sizde böyle bir şeyler eksik değil mi? Mesela sizin projeler böyle bir şey. Şimdi değil, neden değil? Öncelikle evet biz de birçok karşılaşıyoruz bu şekilde. Ee, her projenin farklı bir avantajı var. Bizim avantajımız en fazla dediğim gibi lokasyonumuz ve projenin zaten kalitesi. Yani bu standartlarda birçok e, işte sosyal alanları, ofis alanlarını, rezidans alanlarını bir arada barındıran pek bir proje yok. Hatta ilk proje diyebilirim e, bu lokasyonda. E, o yüzden de şöyle bir şey, biz de bu e, yatırımcılar karşısında şöyle bir çözüm bulabildik. Yaklaşık olarak normal şekilde e, Şişli lokasyonda 38 bin metrekarelik e, bir e, alanda kurulmuş bir projeden bahsediyorum. Ve bu alanın 10 bin metrekaresi sadece e, sosyal alanlar e, ve e, insanlarımızın zaman geçirebileceği, işte oturacağı, beraber işte istedikleri zaman, bir şeyler içmek istedikleri zaman kullanabilecekleri alanlar, sinema alanları, çocuk alanları buna benzer tüm alanlarımız mevcut. O yüzden o konuda herhangi bir eksikliği hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Güzel. Ama trafik olarak? E, trafik olarak maalesef büyük şehirlerimizin en büyük e, problemlerinden bir tanesi trafik. E, işte bu trafiği de ben şu şekilde düşünüyorum. Şahsen ben de Şişli e, lokasyonda oturuyorum ve trafikten kurtulabilmek adına e, genellikle birçok bilinen alanların, mesela İstanbul'da bilinen alanlar nereler? İşte Etiler'dir, Nişantaşı'dır, Bebek'tir, e, işte Beşiktaş, Levent alanları vesaire. E, ve bizim projemiz o açıdan her zaman lokasyon önemini vurguluyorum. Çünkü yaşamak için de de çok ideal. Yani her yere herhangi bir araç kullanmadan yürüme mesafesinde gidebiliyorsunuz. Yani e, dediğim gibi Nişantaşı'na yürüme mesafesi, işte Etiler'dir, Bebek'tir, Beşiktaş'tır yani birçok bilinen e, ünlü ve gerçekten seyahat alana, turistik alanlar ve tarihi alanlarımıza çok yakın ve çok e, rahat bir şekilde yürüme mesafesinde gidebiliriz. Evet doğru. Ha, e, dediğim gibi metro istasyonlarına, metrobüse, işte otobüs duraklarına yakınlığıyla zaten e, o şekilde de Var, rahatlık belki sağlayabiliyoruz. Belki böyle bir şekilde hesaplarız. Yani mesela birisi Beylikdüzü ya da hmm. e, Metrobüs orada... kullanarak çok rahat ulaşabiliyor. E, Metrobüs e, zaten bayağı yakın biliyoruz. Evet ama mesela birisi diyor ben Beylikdüzü yaşayayım. Hmm. E, çünkü e, burada çok trafik. Tamam ama sen buraya gelirken yarım, maalesef... yarım, yarım saat e, en az e, yol var. E, bu e, sen yürüyerek 20 dakika Taksim Square olacak. Kesinlikle öyle. Zaten İstanbul'da dediğim gibi maalesef ki e, işte ofis alanı dediğimiz business place istediğimiz yer evet. Levent biliyorsunuz. Hı. İşte birçok seyahat alanı, işte yiyip içeceğimiz alanlar ya da işte e, deniz alanları, gezip göreceğimiz alanlar nereler biliyorsunuz kısıtlı yerler. İşte Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Etiler, Nişantaşı gibi yani birçok insanın tercih ettiği yerler burası. Zaten bu yerlere yürüme mesafesi olması inanılmaz büyük avantaj. Dediğim gibi her yeri zaten Araç kullanmadan gidiyorsunuz. Uzan, uzak mesafelere zaten metro, metrobüs kullanıyorsunuz. Böylelikle çok daha rahat bir, e, konforlu bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz kendinize. Fakat dediğim gibi çok uzak yerleri e, tercih edenler ki keza onlardan bir tanesi bendim. Yaklaşık olarak 6 yıl önce Beylikdüzü'nde kalıyordum. E, ve hani e, şöyle bir gerçek var. Ben Beylikdüzü'nden ofisim e, Şişli Belen Levent'e gelebilmek adına biliyorsunuz zaten birçok e, ofis alanları merkez dedi Gelirken inanılmaz derecede zamanım yolda geçiyordu. İşte en az minimum bir buçuk iki yıl, iki saat gidiş ve iki saat dönüş düşünseniz dört saatin tamamıyla boşa gidiyordu. Ve bu evet. e, şu anki biliyorsunuz boşa harcayacak çok uzun bir zamanımız yok. Zaten çalışma saati uzun. Aynen. Yani Çalışma böyle... saatlerimiz uzun. Bir de yol saatlerimiz uzun olunca bu bizim için tamamen bir işkence haline geliyor. Yani hayat çekilmez hale geliyor. O yüzden en azından e, zamandan kazanabilmek adına trafiği yok etmemiz gerekiyor. O yüzden genellikle merkezi lokasyonlar tercih ediliyor. Yani çünkü her yere trafik derdi olmadan, araç kullanmadan yürüyerek gidebileceğim yerleri tercih ettiğim için taşınıp Şişli merkezine geldim. Hem yaşam alanı çok daha konforlu ve rahat oluyor. Hem ilerleyen zamanda ben işte uzak bir yere taşınmak istiyorum dediğinizde dahi merkez lokasyonlarda yaptığınız yatırım zaten yıllık değer oranları en yüksek yatırımlardan bir tanesi. Yani satmak istediğinizde çok kolay satabileceğiniz, kiraya vermek istediğinizde çok kolay kiraya verebileceğiniz alanlar. Yani ilerleyen zamanlarda diyelim ki fikriniz değişti ve o kalabalıktan, o yoğunluktan uzaklaşmak, emekliye ayrılmak istediğiniz zaman zaten çok rahat bir şekilde yatırım alanı olarak kullanıp çok rahat satıp e, kiraya da verebiliyorsunuz. Yani açıkçası ben yani kendi önerim e, maalesef ki e, çok fazla zaman harcamamak için Beylikdüzü dediniz örnek. Beylikdüzü'nden buraya gelmek metrobüs dahi kullansanız bir saat minimum. O yüzden de ben bunun zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Evet yani bir nevi yağmurdan kaçarken doluya yakalanıyorsunuz. Yani e, çok daha hayatı zorlaştırmış oluyorsunuz. Zaten evde zaman geçirdiğiniz zamanlar çok kısıtlı. Bizim hayatımız iş yerinde ve yolda geçiyor. Onları ne kadar kısıtlı kullanıp ne kadar çok aza indirgersek refah seviyemiz o kadar yüksek olabiliyor. E, sizin proje e, şimdi e, üç tane blok. Bir tane flat, biz burada çekim yaptığım hmm. yer ve bir tane residans. Hmm. Üçüncü blok tam ne olarak olacak? Otel, ofis, residence. Şimdi şöyle bahsedeyim size projemizden genel bir özet geçmek gerekirse 38 bin alan üzerine kurulmuş bir projeden bahsediyorum. O 38 bin metrekarelik alanın 10 bin metrekaresi zaten tamamıyla e, insanlarımız için yeşil alan, sosyal alan e, ve e, beraber gün içerisinde zaman geçirebilecekleri, boş alanlarını, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar olarak tasarlandı. Bunlar nelerdir? İşte Madomuz, işte Burger Lab, Starbucks e, gibi birçok... sinema E, aynen öyle. Buna benzer birçok yeme içme alanı, sinema alanları, çocuk alanları, lunch alanları, birçok e, gün içerisinde zaman geçirebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri anlar var zaten. Onun dışında projenin içerisinde dört ayrı bloğumuz mevcut. İlk bloğumuz şu an içinde bulunduğumuz garden office dediğimiz iki katlı, iki kattan oluşan bir ofis. İkincisi de tamamıyla tower ofis dediğimiz kat ofislerimiz mevcut. İlk bloğumuz bu şekilde. E, ikinci bloğumuz ise tamamıyla residence'dan oluşuyor. Üçüncü bloğumuz ise şu an satışa açılmamış bir bloğumuz. O büyük bir ihtimalle tamamıyla 5 yıldızlı bir otel e, düşünülüyor. Tamamıyla şu an proje aşamasında olup daha hmm. netleştirilmemiş. E, büyük bir ihtimalle otel, residence, ofis e, şeklinde düşünülen bir proje o yüzden de dediğim gibi aramak istediğiniz yani ulaşmak istediğiniz birçok şeye zaten burada ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla dışarıya ihtiyacınız olmuyor. E, lokasyondan dolayı çok fazla araç kullanmaya da ihtiyacınız olmuyor. O yüzden bu lokasyonda, e, bu konsepte e, ilk ve son projeyiz. Dördüncü blok ne olacak? Ee, şöyle bir bloğumuz Garden Office, bir evet. bloğumuz tamamıyla Tower Office, ikinci okay. bloğumuz Residence okay. Office, dördüncü bloğumuz da otel olması planı. Anladım, anladım. Şimdi anladım. Yani ben, e, sen dediğin gibi ben böyle gelirken baktım sol, sağ böyle bir boş arsa yok. Evet yani yok, sen doğru. dediğin gibi bu ilk ve son bir proje. Yani bu kadar böyle büyük bir, bir alana kurulmuş ki zaten belki biliyorsunuzdur. Burası eski Ali Sami Samiyen stadının olduğu yer. Bayağı merkezi ve bayağı bilinen bir yer. Ee, dışarıda zaten dışarı çıktığınızda İstanbul'un merkezi neresi diye sorduğunuzda e, 100 kişiden yüzde size Şişli der. E, o yüzden de lokasyon avantajımız var. E, projenin her anlamda e, konsept farklılığı var. Yani bütün bunları bir arada barındıran bir proje merkezde mevcut değil. Sadece Torun Center adı altında mevcut. O yüzden bu konuda e, projenin eşsiz olduğunu düşünüyorum. Maşallah Esen Hanım. Çok teşekkür ederim bu <laughs> bilgiler Rica ederim. için. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten e, sizlerle ve TDA grupla çalışmak bizim için bir onur. E, ve TDA gruba biz şöyle bir şey e, düşünüyoruz. E, TDA grup özel indirimlerimiz, TDA gruba özel bazı ayrıcalıklarımız var. Ee, biliyorsunuz biz de şunu da açıklamak istiyorum, ek olarak eklemek istiyorum. Biz yabancı satışa e, yeni açtık projeyi. Normalde yabancı satışı açık bir proje değildi. Yaklaşık olarak bir aydır açık. Veya e, bu yabancı satışa açıldıktan sonra yaklaşık olarak maksimum bir yıl içerisinde bitmesi planlanan bir proje. E, ve biz işte bu tamamen şu an %60 doluluk oranlarında e, proje %60'ı bitti. %100'ü bittikten sonra zaten %25 e, oranlarında bir kar seviyesine ulaşacak tamamen proje bittikten sonra. Ve biz sizin gibi çok güvendiğimiz, e, disiplinli, kurumsal e, şirketlerle çalışmayı e, uygun bulduk. Teşekkür e, ederim. E, ve dediğim gibi sizin gibi birkaç tane şirketle çalışıyor ve projeyi tamamlamak istiyoruz. E, size özel ayrıcalıklarımız ve indirimlerimiz her zaman mevcut olacak. Sizle, sizinle çalışmak bizim için gerçekten bir onur. Teşekkürler Esin Çok Hanım. memnun oldum. Ben de memnun oldum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. تشكرا نحن كثير بنتشكر اسن هانم يعني على المعلومات انتم شفتوا نحن عم نحكي هون على شيء تقريبا آه، نادر يعني لحد اللحظه لحد تصوير هذا الفيديو انا ما بعرف انه في مكان ممكن ينبنى عليه مشروع مثل هذا فهو تقريبا مثل ما قالت هي انه هو المشروع الاول والاخير يعني ما في بعده ابدا ولا في قبله ابدا يعني طلع على المشاريع الموجوده بهذا الشارع هي عباره عن بلوك واحد ممكن يكون فيه سكني ممكن لكن غالبا عم بيكون فقط تجاري لكن هون عم نحكي على مجمع سكني وتجاري آه، ومكاتب وممكن واحد منه يكون كمان آه، اوتيل آه، السكني اساسا جاهز السكن ف المشروع ان شاء الله راح تشوفوا اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو وقت هاي المقابله وقت النشر فانتم بتعرفوا معناتها انه بكره راح ينزل المشروع تبع الاورنيك داير النموذج اذا كنتوا عم تشوفوا بغير يوم فبتطلع عندكم المشروع اساسا بالرابط اسفل الفيديو او بالفقاعه الموجوده فوق فمثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله